They're really good apps so if you want to purchase any of them you can purchase them through those links if you wish. As well as that, please check out Doodly and Turnley PNGs, which is now changed its name to Graphic Cool Design. It's a free Facebook group where you can download assets for free and they're free for commercial use. As well as that, on there in Guides 9 is Graphical Design the company, which is now on a £37 a deal for a lifetime uh, up until next year so um, he's put it on special again uh, for that reason because of Black, Black Friday and because of Christmas coming and you'll get lots more assets coming up over this next month which will improve all the whole lot really because he's got, got a lot of stuff uh, some of stuff I've uh, added as well so he's got tons of stuff coming so um, it's well worth 37 pounds it's worth over that easily so anyway as well as that please check out Doodly Users Group by Solar Boss. It's run by Wayne Eliza, who's a friend of mine on Facebook, and it's really good for any technical issues or any technical information on advanced Doodly video production. So if you want to do that, all you have to do is um, agree to the rules and answer a questionnaire and then you're in usually so as long as you do that you should be okay as well as that please enjoy the video coming up have a great day and stay safe thank you very much Thank you.